pour payer ton crédit, remplir ton caddie. Tu à ta vie à dormir assis devant l'ordi. CDI à la mairie, petit chef qui t'humilie Et la ville où t'as grandi, c'est le tombeau que t'as choisi. C'est là, c'est bien ta vie, qu'est-ce que t'en dis T'as mis tes rêves en cage, tu les as laissés mourir. Abruti, avoir l'air épanoui, ne règle pas le souci. Ça ne fait pas de toi le mode dont tu rêves tout petit. perfetto cambio d'aspetto che buh Ti spaventerai guardandomi con la mia faccia da freak show Mi trasformo quando in mano c'ho il micro Tu pigro, resta a casa e mamma fa il sugo Se no go, vieni con noi mettiamo fuoco Bailamo, sputeremo fuoco come Spiro il drago E lascia la puzza di mancego, Degrado, de che stava blando e olvidato